Bos días, eh, chamame Paco Cousillas, Couto, nací en Corcuesto e, bueno, decidimos eh, comprar esta casa para, para negocio, para restaurante, e pensión e bar e, bueno, decimos eh, que abrimos no 2007, o 10 de marzo de 2007 e, e hasta ahora, levamos 13 anos, eh, temos pensión, eh, temos un pequeno bar, restaurante, Eh, este é un, unha lareira onde tamén facemos un cordero forno mm, eh, de leña, é dicir, todo natural, cordero trémolo de Burgos, e que isto pois, é un pequeno comedor pois, que, que fai moito xogo pois, para, para comelo aquí, velo, vemos, é dicir, casi é a posta a punto e vista eh, como comemos no momento e como elaboramos no momento. Sempre o quentamos un, unha hora e cuarto antes, retiramos o que son as ascuas e as tiramos, e nas ascuas aproveitámonos para facer unha pataca enrollada en, en papel, que é un coa tamén. E despois a esa patata o que facemos é facemos un corte eh, en diagonal e sazonámola e pimentamos, eh, metemos un poquinho de pimento con aceite e acompañámola pois, co cordero e con bombiño. Tamén temos outro un restaurante aquí con unha capacidade para 40 personas donde eh, pola semana dedicámoslo ao menú do día e ao fin de semana dedicámoslo máis pois á carta. Eh? E fixemos fai dous anos un, un outro mini comedor que con a capacidade pois, para 15 personas e aí nunha terraciña eh, compristalera, pois que tamén para xente que quere estar soa. Sin máis, pois invitarvos outra vez a que viñades por esta aldea e sobre todo a nosa casa, as Pías, en Olvinoa. Un saludo.